Hello everyone, my name is Leon and you're watching Leon Guerrero TV. <laughs> For today's video, introduce ko sa inyo ang bagong product na nagustuhan ko at naging maganda ang resulta sa aking katawan at sa aking kansugan Ito yung Gamers Level Up Energy Drink na may mga ingredients na dextrose as bulking agent, citric acid as acidity regulator, green tea extract, nature identical flavor, calcium phosphate at anti-caking agent, iodisol, stevia leaf extract, ascorbic acid as antioxidant and whew, pagod ako sa exercise <laughs> and carboxymethyl cellulose as emulsifier Korean ginseng extract L-carnitine, green coffee, bean extract, vitamin B complex, B2, B3, B1, B6, B12, Lutimax 2020, Guarana Extract, 13, Ginkgo Biloba Extract, Sucralose as Sweetener, Brilliant Blue FCS as Color. So, maganda siya para sa mga na, nag-exercise, nag-gym, kasi nakaka-boost siya ng energy at saka hindi ka madaling mapapagod. And meron siyang bulking agent na nakakapagpalaki at nakakapag-lean ng ating muscles. Meron siyang, isa pa yung sa nagustuhan ko dito is, ano, may Korean ginseng extract and meron yung stevia leaf na uh, sweetener siya and na uh, sweetener pero hindi siya uh, mataas ang sugar content. And meron tong tinatawag na appetite suppressant na uh, hindi ka basta-basta madaling magutom. And maganda din siya sa mga nag-work at home, yung mga nakababa ng mata sa computer. And sa mga gamers, sa mga <laughs> mahilig dyan mag-online games. So bagay na bagay ito sa inyo. And binibili ko to sa sa Turn It Up na online store. Ang pangalan ng online store is Turn It Up and Gamers Levels Up Powdered Drink Mix ililingdang ko sa description box. I-click nyo na yung mga name and uh, store na link na nandun. I-message nyo and madali naman silang kausap. Ipapadala agad sa inyo yung mga product. So, yun. Para sa mga mahilig mag-exercise at mga nag-online uh, games and work from home, <laughs> bumili ka na neto dahil meron siyang vitamins and minerals na nakakapagpahaba ng buhay at para ilayo tayo sa mga sakit. Ah, isang box na ganito, 10 sachet siya ano na ganito. And ilalagay ko siya sa baso, sa buo. Pag pre-workout, iniinom ko na siya lahat. Pwedeng inumin mo na siya before workout. Or if you want, uh, every time na napapagod ka, saka mo lang siya iinumin pa konti-konti hanggang sa matapos yung workout mo. Yun yung mga type na pwede mong way ng pag pag-inom netong Gamers Level Up Energy Drink. So katulad nung ginawa ko kanina, bago ako mag-workout, saka ko siya ininom. And dire-diretso na hindi ako mabilis mapagod, nakaka ilang sets ako ng uh, workout routine. Yun, so ganun lang siya. So that's it friends, sana nakatulong itong uh, product review ko sa inyo at na-introduce ko tong product na Gamers Level Up Powdered Mix sa inyo. So, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. I hate much love. Peace out.